E eh, questo è amore, sì, no? Sì, che... sì. Siamo pronti, eh? Che allora, Oddio, dobbiamo... ho fatto di male? Ah, no, te? Eh, beh, mi sembra. Oh, così, dobbiamo, dai. Vi dobbiamo eh. dividere. Ti bene, stiamo Come a scuola. Sì, va bene. Siamo pronti. Ecco Betlemme. quella volta sono, sono, tornato a casa più terrorizzato che se avessi visto un film d'orrore o come è stato da lì a poco tempo, non so quello che racconto, il film che mi ha fatto più paura era Bambi perché quando mi ricordo, l'ho detto, quando, Vabbè, hanno, quando, hanno, eh, horror, quando, ammazzano la mamma di Bambi a me mi hanno dovuto portare a 5 anni fuori dal cinema e non la smettevo di piangere. Invito ancora una vecchia conoscenza ormai del festival, ormai ne ha passati parecchi, insomma, Federico Scargiali, signore e signori. È sempre molto meglio fare, fare il musicista. Sì, il musicista che molto di più. Regista zero perché c'è mille pensieri, c'è sempre le ansie. No, zero. Poi il regista è quello che è sul set soprattutto. No, no. Sì, sì. È il fonico quello è la scelta che funziona nel cinema per. Non mi dire che non sembra italiano. No, però. Ti stavo per lui accoltellare. No, odio quello. No, ma adesso. Non sembra italiano però dal punto di vista linguistico ho calcato molto la mano, ho cercato di, di dare la, la, la, una personalità a un film. Bene signori, detto questo lasciamo spazio alle immagini e divertiamoci un po'. Buona visione.